zâmbet și lacrimi pentru tot ce primim Îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim Pentru dulcea chemare și har Tată și sunt legământ Îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim și albul veșnic Drumul spre glorii și drum spre mor mamma mia, il suo